жалғасы арада қаншама жылдар өтіп жатты айтарда ер жетіп келеді сыныбында өте ынжық қорқақ жігіт мектебінде сыныптастары ұрумен әрі қалтасындағы барын сыпырып алатын еді Әптен жасық болғандықтан көп ажыла сөйлей алмайтын бозбалаға мына өмір тым қатал болып көрінетін кейде оңаша қалғанда көз жасына ерік берген айдар құдайым маған неге қатал болдың анам не әкем жақсы көрмейді мен ешкімді ренжітпедім ғой менің не күнәм үшін жылата бересің айтар үшін әжесі ең мейірімді жан еді әжесі келсе айтар үшін ең бақытты күн мереке бұрын әзима күндегі әдетіне басып үйге қамап кеткенде әжесі келіп немересінің жылаған даусын естіп жай көйін білгенде алып кетуге шешім қабылдаған айдар жоқ болса әзима сапардан айырылатынын білді сол себепті енесінің алдында біраз спектакль ойнағаны айдарды алатын болсаң өз өзімді асып өлтіремін деп енесінің көз алдында жеп дайындап жылағанда байғұс ене сеніп қалған еді мектеп бітірген айдар әжесіне жалынып ауылға алып кетуін өтінген бұрындарда әжесіне қанша жалынса да апармайтын еді Ол жолы немересінің тілегін орындады әсимадан екі үш күн бұрын әзер сұрап алған айтарды сапар болса үйдің бетін арасында бір көреді бұл уақытта әсимада көңілде көңілдес тауып өз қызығымен жүрді сапардан ақшасына бола айырылмай жүрген әсиманың көңілдесі өзінен шама жас жігіт ол жігітке өзі ақша беретін асиманың ойы жас жігіттен болсам бала көтеремін деген еді алайда ол жоспары орындалмады айдар әжесімен алғаш ауылға аяқ басты өзін еркін сезінген айдардың жүрегі жиі дүрсілдей береді үйге де жетті 18 жылдан соң өз ұлын көзбен көрген ұлдананы көзінен жасы ыршып түсе берді жүгіріп келіп айдарды қатты қысып көз жасын тия алар емес айдар таңдана әрі ұлдананың ыштық құшағы сияқты көріне ме түсініксіз сезім жүрегін шым еткізді екі-үш күн тез өтіп кетті Олдананың баласына деген сағыншы басылар емес Олы келген бойда түнін жылаумен өкінішпен өткізген ана бар шындықты айтуға бел буды үйдегілердің бәрі таңғы асқа жиналып отыр Айтарда да шай ішіп қайтуға дайындалып жатыр Олдана көз жасына ерік беріп айдар сен менің туған ұлымсың мендей сорлы кешірші шай ішіп отқандар қақала бәрі не дерін білмей қалды айдар болса қолындағы кесесін лақтырып жіберіп бұл шындықты неге ерте айтпадыңдар осы уақытқа дейін мен азапты күн кештім ғой бала болып еш уақытта жылулық пен мейірімділікті көрмедім жалғыз ұл болсам да осы уақытқа дейін жегенім жуынды әрбір күнім таяқтың астында өстім сендер қандай адамсыңдар менің не күнәм бар еді осындай бақытсыз болып өсетіндей жасқа толған жанарын қайта-қайта қолымен сүртіп сумкасын алып жүгіріп үйден шығып кетті артынан кешірім сұраған ана мен әжесі шыққан бірақ айдар ешкімге де қарамай абдусқа қарай жүгірді айдардың бар ойы әсимадан осы уақытқа дейін көрген қорлығының есебін алу еді әттең-ай өмір неткен қатал еді сол күні жалғыз автобусқа отырған айдар қалаға жеткен соң ішімдік ішетін кафеге кіріп ішімдік ішті ішімдік ішсе өзін батыр санайтын бұрын ішіп көргенде сезінген сыртынан бақылап отырған ойы арам өзін жаппар деп таныстырған қырықтан асқан ер адам қасына келіп бірге ішкен болды айтардың іші бауырына кіріп сырын да біліп алды аңғал бала ішімдікті сіміре отырып ішіндегісін ақтарып тастаған еді бұл орайды тиімді пайдаланған жаппар баланы әбден мас қылып көлігіне салды да көз көрмес құлақ естімес жерге құлдыққа алып кетті ол жаппардың бұрыннан айналысып жүрген кәсібі айдардан да бөтен жас жігіттердің талайын құлдыққа өткізген ақшаға құныққан айуан еді ол данада енесі де қаншама рет хабарласса да айдардың телефоны өшірулі келіні әзимаға хабарласқан ол да телефонын көтермеді ертеңіне ұлданамен енесі жолға шығып әзиманың үйіне келе сала Олдана айқайға басты ұлым қайда сен оңбаған менің жалғызыма күн бермепсің сені қарғыз атсын екі әйел бәрі-бірінің шаштарын жұлып төбелесуге барды ортаға енесі басу айтса да қояр емес ауыздарынан былапыт сөздер шыққан екі келіннің ұрысы ененің жағдайын одан ары нашарлатып жүрегі қысылған ене жерге отыра кетті көршілер жетіп келіп заңды қызметкерлі шақырамын дегесін екі әйел басылғандай болды ашуы басылған ұлдана ұлым қайда деп жалына сұрады шашы дода дода болған әзима да үйге келмеді әжесімен кеткен баланы мен қайдан білем деп ашулана сөйледі жүректері жамандықты сезген ене мен келін жүруге әл дәрмені жетпей алламай мен сорлыны кешірші баламды аман есен қыла көрші жаратқан тәңірім жалбарынамын ұлымды қайта көруге жазшы егілген ана мен әже бір күннің ішінде әбіржіп уайым жеп барады айтар өз өзіне қол жұмсаған шығар деген ойым әбден жүдетті ертеңіне полиция бөліміне барып шағымданған еді олар да асығар емес 18 жастағы ересек адам өзін сендерге ренжіп бір жерге жасырынып жүрген шығар әрі үш күн өтпей жатып іздеу сала алмаймыз деп қайтарды ұлдананың әрбір күні ұлының аман-есен келуін тағатсына күтумен болды байғұс ене үлкен келінінің әзиманың үйінде күтті ойы айдардың тосыннан келіп қалуын үміттенді ұлдананың екі көзі телефонда шыр етсе ұлынан хабар келді деп ойлап қалатын бұл уақытта айдар есін жиғанда қараңғы төледе жатыр екен екі денелі еркек келіп әбден тепкілеп ұра жөнелді жүректері тасқа айналған безбүйректің бірі ей күшік енді сен құлсың біз не десек соны істейсің істемейді екенсің мына жұдырықтың дәмін татасың ұқтың ба деп айдардың шашынан тартып шекесінен бір қойды байғұс бала көзі қарауытып несінен танып біраз уақыт ес түсін білмей жатты адам білмейтін жер төле айдармен шамалас одан да үлкендеу адамдар да бар бәрі құлдықта өмір сүріп жатқандар күнде соққы жейтін байғыш жандар еді бұл кірпіш басатын тегін құлдар екен басқа да жұмыстары көп айдардың істейтін жұмысы таңнан кешке дейін кірпіш басу қыста қой бағу кішкене қате жіберсе тамақтан қағылып соққыға жығылатын бала есінен аусуға шақ қалды жетіндері де бұламық ит те жемес бұндай тамақты әйтеуір өмір сүру үшін амалсыз қорек етті арата жеті жылда сырғып өте шықты қайғыдан қан жұтқан әже жалғыз тұяғының із түссіз жоғалғаны не тірі не өлі екені де белгісіз айдарды уайымдап-ақ бұл дүниемен қош айтысты байғұс әже өлерінде бәріне өзін кінәлап жарықтықтың жаны жай таппай кетті әулетінің жалғыз тұяғына дұрыс қарамай азап шектірген сапарға да анасы ризашылығын бермеді інісі сартай да жылдар бойы жалғыз ұлы ағасының қолында қиналып өмір сүргені жанына батып ішкілікке салынып ұлдананы күн ара соққыға жығумен болды иә ұлдананың құр сүлдері қалған сартайдың соққысына үндемей жанары жасқа тола жиырылып жата беретін іштей бұл соққы маған асық етеді бұдан ең ауыр азап шегуім керек еді деген оймен де қашып бітті күннен күнге ұлының бейнесі көз алдынан кетпей жүрек шіркін аман-есен келуін күтетін жеті жылдың ішінде баяғы ұлданадан бірде-бір жұрнағы қалмады әр күнін полиция бөлімшесінің табалдырығын тоздырумен болды полиция қызметкерлерінің бірі апа жеті жыл болды балаңыз бұл өмірден өткен болу керек деген сөзіне ашулана айқай шығарып үйіне сүйретіле келетін бір күні түсінде ұлын құшақтап жатқанын көрген ұлдана ұйқыдан тұра сала бетін де жумастан полиция бөлімшесіне жүгірді бар үміті ұлының тірі екенін іштей сезетін секілді алып-ұшып жеткен ананың түсі расымен де шындыққа айналғандай полиция қызметкерінің бірі апа сіздің ұлыңызға ұқсайтын бір ер адам табылды бірақ жағдайы өте ауыр облыстағы ауруханада жатыр төлқұжаты жоқ туыстарының кім екенін де білмейтін ер адам егер көрінбесеңіз иә иә барамын жүрегім сезеді ол менің айдарым менің ұлым деп боздаған ана аяқ қолынан әлі кетіп кішкене демін басып үйге қарай асыға қайтты асыққанда сартайдан тыққан ақшасы құрқыр табылар емес әрі іздеп бері іздеп әзер дегенде мыжылған ақшасында тауып автобусты күтіп тұрды асыққан сәтте автобус та келе қоймады тез-тез жүрген ұлдана қара терге түсіп облыс орталығына емханаға жетті беті-аузы көгерген аяқ-қолы сынған айдарды безбүйрек айуандар енді жұмысқа жарамсыз болғасын соққыға жығып өлді деп ойлап тас жолдың жиегіне тастап кеткен екен әзер есін жиған айдарды анасы ұлдана таныса да ұлы танымады ұлдананы бір-ақ рет көргендіктен есіне түсіре алмады ұлдананың сумкасында енесі мен айдардың түскен фотосы жүрген соны көрсеткенде ғана әже деп көзіне жас алды неше жыл күткен ұлын ұлдана құшағына алып ұзақ кешірім сұраумен жылай берді аллаға қайта-қайта шүкіршілігін айтып ұлын қайта құшағына алғанына қатты қуанды айтар қатты соққы алғандықтан бірде есін білсе бірде есін жоғалтып кішкентай балаша жүретінді біраз уақыт ем алумен өткізіп жатыр тән жарасы жазылса да жан жарасы жазылар түрі жоқ бірақ анасы алладан үмітін үзбей баласының алдыңғы алдағы уақытта адам қатарына қосылатынына сенеді сапарға келер болсақ бағы тайып көңілдестерінің бірі байлығын тонап тайып тұрды бұрын әзимаға үйді атына аударып берген әзима да үйіне жас көңілдесін кіргізіп алғаны қай заман сапарды ит қуғандай үйінің маңына жолатпады басы салбырап ауылдағы інісіне келген еді сартай да үйінің табалдырын аттатқызбай қуып шықты сапар бұрын қолында билік ақша болғанда туыстары менсінбей ауылға әзер келуші еді әсима сұр жыланда өз жазасын алды жас көңілдесі алда барбап әзиманың үйін өз атына аударып алып сатып жіберді далада қалған әзима баратын жер таппай сауна жағалап одан қалды арын сататын жерде тіршілік ете бастады сол жерден әрбір еркектен таяқ жеп бет-аузы көгеріп жүрген жерінен талай рет сартайдың таныстары туғандары айтып жүрді соңы